वेलकम फ्रेंड्स कैसे हो ये अच्छे होंगे फ्रेंड्स जैसे कि आपने फ्रेंड टू या थ्री डेज में देखा हुआ ये काफ़ी वायरल हो रहा है ट्रेडिंग में चल रहा है कि ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन होगा कब होगा क्यों होगा उसके बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं जैसे कि आपको पता होगा आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा होगा या फिर आपने किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के पता किया होगा कि ये काफ़ी वायरल हो रहा होगा फ्रेंड आज हमारी यही टॉपिक होने वाला है वीडियो जो फ्रेंड मेरे चैनल पे न्यू हो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा हो साथ साथ में बेल आइकन दिख रहा हो उसको प्रेस कर उसी मैं कोई भी नो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले जैसा कि आपने फ्रेंड सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक प्राइवेसी पॉलिसी के लिए एक रूल बनाया था फरवरी में कि जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म थे उनके लिए बनाया हुआ था ये जैसे कि लाइक के जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया तो उसी के लिए रूल बनाया गया था कि आपको अपनी आपकी जो प्राइवेस पॉलिसी है उनको चेंज करिए जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि फेसबुक पे ही आप देख लीजिए काफ़ी फेक वीडियो आते हैं काफ़ी जैसा कि फेक वीडियो आते हैं फेक आईडी बनाई हुई है लोगों ने तो उसी के लिए वो बनाया गया था फ्रेंड्स रूल्स फर्स्ट तो और मैं बताता हूँ बारीकी से क्या रूल है जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि आप फेसबुक पे कोई भी वीडियो कर देते हो तो काफ़ी कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है उसमें से काफ़ी वीडियो 90 परसेंट वीडियो फेक होती है फ्रेंड जैसा कि आपने कोई भी गलत वीडियो उस पर वायरल कर दी जैसा कि आप समझ सकते हो कि कोई गलत वीडियो वायरल कर दी या fake video fake news viral कर दी तो फेसबुक से यही कहा गया था और जो इंस्टाग्राम है ट्विटर है कि आप इसकी जानकारी रखिए कि फर्स्ट टाइम ये वीडियो किसने अपलोड की और वायरल किसने की उसी की जानकारी देने के लिए तीनों को बोला गया था और सबको फ्रेंड तीनों को तीन मंथ का टाइम दिया गया था फरवरी में जो कि डेडलाइन थी सर फ्रेंड उसकी जो ट्वेंटी फाइव इसकी डेडलाइन थी वो थी पच्चीस मई ट्वेंटी फिफ्थ मई ट्वेंटी तीन महीने का इनको टाइम दिया गया था जैसे कि फिर से आपको सुनाया कि आप तो सिक्स हो चुका है फ्रेंड तो अभी तक बैन हुआ हुआ नहीं हुआ क्यों नहीं होगा उसी के बारे में मैम जानकारी देना चाहूँगा फ्रेंड मैं बता चलूँ फ्रेंड जैसे कि आप हो आपने सुना होगा ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम भी एक काफ़ी लार्जेस्ट काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपको पता है काफ़ी अर्निंग करते हैं फेसबुक जैसे कि फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया जैसे कि आपको फ्रेंड पता होगा कि यहाँ पे ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मत मान के चलिए फेसबुक पे मत मान के चलिए इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे एक एक बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं क्रिकेटर्स होते हैं जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं सबका अकाउंट होता है अगर इंस्टाग्राम पर भले ही नहीं होगा फेसबुक पे नहीं होगा लेकिन फ्रेंड आपने सुना होगा ट्विटर पे तो ज़रूर होता है क्योंकि वहाँ पे हर हर न्यूज़ सबसे पहले चलती है ट्विटर जैसे कि आपको पता होगा पीएम मोदी भी कुछ निकालते हैं सीएम योगी जी भी कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले ट्विट यूट्यूब भी कुछ नई पॉलिसी लाता है या कुछ भी करता है तो सबसे पहले वहीं पर आपको ट्विट मिलता है कि ट्विट कर देता है ओके फ्रेंड तो उसी के बारे में हम जानकारी देंगे ओके फ्रेंड तो फ्रेंड अब तो आपको बता दूँ कि आप कहीं आपको समझाता हूँ आपको समझा जैसे कि आप कहीं जॉब करने जाओगे फ्रेंड्स तो आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि आपने क्या क्या तो वो आपसे एक ये रखेगा कि आपको एक घंटे ज़्यादा रोकना पड़ेगा हमको तो अगर आपको सैलरी अच्छी होगी जॉब अच्छी होगी तो आप हाँ भी कर सकते हो जैसे आप समझ सकते हो कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती तो फ्रेंड वो आपसे बोलेगा कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए कम से कम आपको 15 डेज का टाइम दिया जाएगा या फिर ये कि आप ये काम सीख सकते हो तो आप उसको सीखोगे कि हम आप जॉब लेने के लिए चेष्टा रखोगे तो आप उसको बोलोगे कि हाँ मैं ये कर लूँगा तो वही है फ्रेंड्स ये रूल गवर्नमेंट ने निकाले हैं जैसा कि आपको फ्रेंड पता होगा एक साल पहले जैसे लाइक की टिकटॉक और ये बैन हुए थे ये पॉलिसी के लिए हुए थे बैन हुए थे प्राइवेसी पॉलिसी के लिए बैन हुए थे जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स फेसबुक पे तो काफ़ी फेक न्यूज़ और फेक वीडियो सबसे ज़्यादा फ्रेंड फेक आईडी चलती है आप देखोगे उसका एड्रेस भी अलग होगा सब कुछ फेक होगा कोई भी इलीगल नहीं होगा सारे फेक होंगे जैसा कि आपको बताओ इसी के लिए रूल निकाला गया है फ्रेंड और फेसबुक को कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है तो इनसे ये भी बोला गया है कि आप जैसे कि आप कोई भी आपके साथ स्कैम होता है या कुछ भी गलत होता है तो आप सीधे कंप्लेंट करो आप और आपके साथ कुछ गलत होता है कोई स्कैम होता है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर के सीधे उसको कंप्लेंट करो तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला था कि उसके लिए आप अलग से एम्प्लॉय रख एम्प्लॉय रखोगे या फिर आप एक डिपार्टमेंट बनाओगे अलग से कि उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए ओके फ्रेंड तो ये काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म थे ये बैन तो नहीं होंगे फ्रेंड लेकिन बस यही है इनको जो भी गवर्नमेंट ने वो डेडलाइन दी थी वो तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन फ्रेंड जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इनको मानना पड़ेगा क्योंकि वो जैसा कि आप मैंने आपको समझाया वो तो मानेंगे ओके फ्रेंड अब वीडियो पसंद आई हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा साथ में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस करें जिससे मैं कोई भी न्यू टॉप की वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन